Proszę zobaczyć jak wyglądają biskupie stawy w Lądku Zdroju 11 sierpnia 2012 roku. Dwa lata temu było tutaj zupełnie inaczej.